और भाई तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है क्या यार चूतिया बना दिया उसने <laughs> चूतिया बना दिया भाई एक बात बताऊं बोले तो यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ हाँ हाँ हाँ बता बता ये सिगरेट शराब हाँ। लड़की लड़की भाई इन चीजों को शेयर करने का मजा ही कुछ और है <laughs> ये बात तो तूने बिल्कुल तो सही ला इसी बात पर एक कश मुझे भी दे ले भाई क्यों कैसी रही हाँ, मुझे मिलेगा क्या नॉट अंकल लो लो अरे बुढ़े दिमाग खराब है क्या तेरा दिमाग खराब बेटा बेटा तुम्हारा तो तुम लोगों का खराब हो गया है काश बचपन में किसी ने दो थप्पड़ लगाए होते आज तुम लोग ये ना कहते सिगरेट दारू और लड़की तीनों को शेयर करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है uncle I am so sorry uncle